ڕۆژانە لەگەڵ هاوڕێکەی کار لەسەر ئەو تۆڕە کۆمەڵایەتیە دەکەن کە ناوی ناوە تۆرمیکس. شاڵاو محەممەد گەنجێکی تەمەن 22 ساڵە و خەڵکی کۆیەیە و دانیشتوی شارۆچکەی سۆرانە. ئەو گەنجە سێ مانگە تۆڕێکی کۆمەڵایەتی بە ناوی تۆرمیکس دروست کردووە. ئەو تۆڕە کۆمەڵایەتیە تەواوی بەشەکانی بە زمانی کوردیە و تایبەتمەندەکانی هەر سێ تۆڕی کۆمەڵایەتی بەناوبانگی، فەیسبووک، ئینستاگرام و تویتەری لەخۆگرتووە. تۆرمیکس تۆڕێکی کۆمەڵایەتی کوردییە کە میکسکراوێکی واتە تێکەڵکراوێکی تۆڕەکانی ئینستگرام و فەیسبووک و هەروەها تویتەرە، واتە سوودمان لە تایبەتمەندییەکانی ئەوان وەرگرتووە و ئێمە لە تۆڕمیکسدا بەکارمان هێناوە، هەم لە ناوەندی هاوکارییەکەیەوە هەم ئەو ستافەی بەڕێوەی دەبات کوردە و هەم زمانەکەی و جگە لەوەی بە چەندین زمان بەردەستە بەڵام زمانی فەرمی تۆڕەکە کوردییە و کوردستان وەکو دەوڵەتێک بەڵام دەرفەت و پاڵپشتە مادی و مەعنەویەکانی داهێنەرانی کورد زۆر لە داهێنەرانی وڵاتانی پێشکەوتوو کەمترن. ئەم هۆکارانە خەون و خولیا و داهێنانی دەیان کەسی لە هەرێمی کوردستان کردۆتە قوربانی. ڕەنگە هەر ئەم هۆکارانەش بن دەیان کەسی دیکەی لە داهێنان وەستاندبێت. ئامانجی شاڵاو کۆکردنەوەی بەکارهێنەرانی کوردی هەر چوار پارچەی کوردستان و کوردانی تاراوگەیە لە نێو تۆڕمیکس. بۆیە هاوڕێیەکی خۆی وەک بەڕێوەبەر و سێ کەسیشی وەک سەرپەرشتیاری ئەو تۆڕە دەستنیشان کردوون و بە شێوەی بیست و چوار کاتژمێری کاری لەسەر دەکەن. ئێمە وەکو بەڕێوەبەر دوو بەڕێوەبەرین، وەکو دەستەی سەرپەرشتیاری سێ سەرپەرشتیاریشمان هەیە لە شارەکانی هەولێر، سلێمانی، دهۆک، کە بە بیست و چوار کاژمێری لەسەر هێڵن بۆ وەڵامدانەوەی ئەو کەسانێک کەوا کێشە و گرفتیان هەیە. تۆرمیکس تۆڕێکی کۆمەڵایەتی کوردییە و بە هەردوو زاراوەی سۆرانی و کرمانجی خزمەتگوزارییەکانی پێشکەش بە بەکارهێنەرانی دەکات. لە سێ مانگی کەوتنەکاری تۆڕەکە، زیاتر لە بیست هەزار بەکارهێنەری لە باشوور، ڕۆژهەڵات، باکوور و ڕۆژاوای کوردستان و کوردانی تاراوگە لە دەوری خۆی کۆکردۆتەوە. تەیفور محەمەد کوردستان بیست و چوار، سۆران.